para todo de pastilla en la discoteca. Prepara la para seca, todo de pastilla en la discoteca. Oh, Cuando en pastilla en la discoteca Me pagaba para hacer Cuando en pastilla en la discoteca No importa lo que dé miseria Vivo vivos en mi vida Que yo vivo la mía Que se ha hecho una Disfruta el tiempo se acaba y al Viviendo, pecado de vagina en la discoteca. Me fallaba para ser de en la Thank you. Gracias. Thank you. ¡Gracias Merci beaucoup.